Hej och välkommen till Naturliv. Nu är det söndag och det börjar snöa här uppe i Norrbotten, Sverige. Idag skulle jag ju unboxa ett paket som jag har fått från Amazon. Och eh, jag vill inte unboxa det ute i snöovädret så vi går in. har jag tagit mig in från snöovädret där ute. Eh, det är söndag den 18 oktober och då hade jag sagt att jag skulle unboxa ett paket som jag fick från Amazon. Så vi gör det. Vi öppnar upp och kollar vad det är. Lite crunchat, lite skadat. Men innehållet bör inte vara skadat för det. Undra. Men det satt hårt. Undrar hur man öppnar upp det. tar jag fram en kartong. Och här har jag då ett, en låda och det står Bamles Voyage, ja hur man uttalar det, Outdoors. Och det visar att det är en 750 milliliter titaniummugg. Så vi öppnar väl upp och kollar. Och upp kommer en nätpåse med innehåll. Och här kommer då själva muggen Liten smidig, väldigt lätt. Eh, den väger endast 123 gram. Och måtten på den är 11 cm hög, tror jag. Den är så, och med handtaget uppe så är den 174 cm. Och 94 mm över, tror jag den var. Den här har jag väntat på en vecka, två kanske. Den här kommer jag använda ute i skog och mark när jag gör upp eld. Kan man koka vatten med lock. Det satt inte så bra, men för ändamålet att koka upp vatten eller någonting så funkar det nog. Och så har den upphängningsanordning och två fällbara handtag. Och det var alltså ifrån Boneless Voyager på Amazon. Så eh, jag får väl testa den här sen då. Till sommaren. För nu i vinter lär det inte bli att använda nästan någon friluftsutrustning. Men eh, då har ni fått se den och jag unboxar den. Jag lägger länk till den i beskrivningen under eller i kommentarsfältet under. Så det var det. Det var den unboxingen. Så får vi se när nästa kommer. För nu kommer det nog ta dröja ett tag innan jag har någonting att unboxa. Eh, jag vet att jag får in en produkt nu den 30 oktober sägs det ska komma och det är också ifrån Amazon. Men den kommer jag nog inte unboxa direkt. För den behöver man kanske även montera upp och det måste man göra utomhus. Så det får nog vänta till våren. Men så länge, ha det bäst! så syns vi i nästa film. Hej då!